бір күні дейді да екі қыз магазинге кіреді дейді біреуі тұрып маған екі банан беріңізші десе екіншісі тұрып жеуге де алсайшы депті ғой <laughs>